ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱵᱚ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱵᱟᱝ ᱵᱚ ᱢᱮᱥᱟᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮ ᱛᱤ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱢᱮᱫᱦᱟ 中とか出てくよ。はい